and there is fear mbabulira baina fear mbabulira they fear to be assassinated by that's you. why ba, anti baina grupu biri grupu yaba slaves yaba dechima senti grupu yaba masters terabika kakati president baamutege de nti ayita ayita umusajia wa banku vigana na amubuza ani yaba dechima senti uo kwa wabani wakubama simu abagenda bebano bakonveya beret bebalwana katiteyagirwanidde eh. eh, eh, mu meeting ebasirefe bemanyi mirundi fe bavuma infact abasajja bagambye naye mirundi emuwulira nti mirundi yatugamba nti ewiribalupusa yakubirwa ku kizimbe yingini yatabeerako ah, kati president anoonyani president anoonya fe bali bagenda kwogera ffe bantu tebamanyiddwa n'okudduka badduse ne babagamba omudduka tugenda wa museveni kwogera kati zoom nebazaako zoom ku lwomukaaga tiaf ekyitugaana okwogera hey, mirundi atukwata kati neziretondo zaleese yaze n'obusungu you people you just talk you talk you do what thats why mirundi kapuchaziyo why you two why you two naye yakwatiddwa eh. naye yenyini mu meeting ebyuma byamunywezeza ategeere nti banne si bebasiru yaze mu meeting nga anti bano batiisatiisa nti balaga wa museveni nti for their safety let them disclose the the mass their masters to the president <laughs> ah, ah, your professor you talk nonsense everywhere you see you hear you and into your puts talking nze mulaba mugundi mukamera zange ne abasajja baamugambye mm. you were talking rubbish mm. Mirundi has all the recordings and the satellite photos. He is only helping us that he releases some small issues. What did the president tell you? The president told us, they told me when I went to meet him, that do you know that I have the records of your meetings? And who is the source? The president, Yamugambo. You were going to be aware of it. recording zizo neza meeting za mwezi manyi kakati you don't know ndi eh ate ichiri mu new vision bikasibani biragala <laughs> bikasibani biragala bikasibani biragala ili voliba dogo liyako la kaga the man is a witch the man is a witch i don't believe in witch gravity no no the man is a witch i saw him in my vehicle after some time I saw him in front of my vehicle walking away and I crushed it. I'm going to tell you just think about me. No, no, no. The man is a witch. <laughs> Nakokalio, Nakate Kalim Pazzi, because of Yakobi and Nabiafa, the Katakama Band. Or you must say you have said Yav. Sisible. One. If the Pope today lifts celibacy, it can only benefit younger priests. Mm -hmm. not people like a cardinal wamala mm, like what if mm. i i deal with them today i lost i've lost it seven years wasted i don't know what i'm saying i'm aware the president of our project the documents are signing mm. my project Baba luzanti nje ero musaji abagambi wachogera kwa nwenezi omusaji abagambi nakatichina wakutuka yabagambi mirundi chagenda kubaku vila kusimu mirundi is super arrogant obanga mulooza nti mirundi anabakubira esimu okubasaba sente tajja kuba why don't i they want to combine the two ti we must be part bwebae bakisooka nti compensation for natural justice twamwononera ebintu ate sente ne bagala bazikime are they honest hmm. lwaki nze nkwekwatako ngaogenda mbategedde mugenda kudduka kubanze mbagamba nti gwa era mukama wabwe yabagamba why don't you arrest that man nti i cannot that man akulinga society gives hope to society kubanze i don't incite mumutategeera nti bano abasajja kati kankubuulire mukalulu kakina nali nkuleetedde akatabo kange kato naye nkugamba nti do you really believe nga tumaze okutegeera abasajja bano tibajjiridde kalulu bamanyi bagenda bawangula do believe nti akaluka ajja kutuuka esawe mwaka akafyu mugambe nti mwe mugende bokisi zisigale mukadde mwenja hmm. awo waliko defense wagenda okubira amasasi bamwiti hmm. emitayimbwa gyogere hmm. chaos wejokuva make sure that these local defense people don't appear at any polling station put there updf i'm telling you kuba kankubuuzi president museveni ebyakaluya birimu <coughs> haya birimu museveni mchitabo cha kugamba mm. tibabida ndibe bangama nukola pati zinalinja kala wabere waka vuyo haba sirubo nambe ilu murundi kumu so museveni was not interested in elections this is the situation now siwe liko hey. uh, uh, uh, mkotomi wange um, afuri zakati ona hey. basumani basari yes. bagenze mu parliament ne, hmm. ne mau hmm. nga waka antineda e, e, e, process eno jitugenda mkati hmm. tuwali wende tujira tujirinda ko boba bauli nga waka <coughs> tuwali wende tuwali kwa linda ko tugere maso you see what they don't know mm. babasalirwa baba mm. is hmm. that basalirwa musajja looya mukizi nyo bwe bategeera musaveni bwe yabakubira waali wamu mm. obubbi bwabwe obwa sente obwa nankabirwa nti pulezidenti yategeera nti emergency powers bwe nzikima mu parliament theyll demand money from me naalaga kyobulankugamba nti kalugire musajja mugezi oh. naalagamu public health act kadaga yatuyamba ekintu eki mm. nalekawo parliament why all of the monies that have come from parliament must be accounted for by eh, auditor general ziyingiramu baali baagala ngetineza emmanuel katongole ezomusee your account to the president bano zijja basi bisazeekyo kadaga yatuyamba yaga don't never use in future the excuse that we did this and this because the parliament was uh, in the search mm. parliament yajiremezao ne bagulomba ka parliament million 3 agene mu parliament agenti kamukutte bagamenti akalina parliament bajigali ne baleta bakakoza abafeweru ne baleta wa nti egalewo you don't know kakati what, if i was in the parliament preparing for elections and the president did not get a, eh, a eh, permission for, for emergency powers mm. why if he had surrendered this exercise to parliament that had already expressed interest not to have election they are demanding two years era baligenze bajye kisijenjinga every six months baleme kulonda Museveni yagenda mu heresi ki akiti kakati para constitution ye nyini mukodumi wa ja, jamani hmm. e kugamba ki okwongeza yo kulonda two issues one a referendum on this matter hmm. two the president must hand over power to the speaker mm. hey kakati bali bali indachi okutege kalifurenda bali bali indachi bali jitege kati they are time bad they are time bad because the president has uh, uh, abakulembeze munakati ekiruulinga covid 19 is a deciding factor in every election how did the government handle the trump which bamvunana no 700 covid 19 effectively hmm. okujaka ababi na baba libubi yateka audit yateka audit ngamshaje yateka kunakalago ne ne damali ne damali ne ne kankanya kajiko ne sungula sungula bayani kagati kagati today the problem the conflict the, what they don't tell the public is that we are under two conflicting laws the health act conflicts with the existing election laws how do we harmonize the two eh hey. Eh, hey. parliament hey. Eh, yes hey. Eh, nti mm. health act ye kugamba temukungana mujja kusasanya obulwadde etteeka lyokulonda ligamba mulina okuba larigi kati wat ekyo kyebatya nti health act yakolebwa dda hmm. nti yamyaka gyasatu besigi bwagamba lwaki tewagijjaawoyakigamba eh, kakati toharmonize kyenkugamba hmm. nti babalala abalonze bakoze batya kuba emafia eh, kadotigivu yesolution mia givu yesolution nti tugeze what is, we must spend more money why ekisaawe kirimu meters meka mm. ekisaawe kyomupiira kirimu meka mm. 40 kikumi ku kikumi kakati kitegeeza mm. ngaabantu bensudde amabanga nga mita nyanya mm. kitegeeza muyina abantu abiri mubataano hmm, mukisaawe mm, hmm. kati nekikumi kino mm. nga bensudde mita nyanya e, e, mm. kakati mufune obubokesa abiri mubutaano abiri mu bataano abiri mu bataano abiri mu bataano balonda omulundi gumu abantu bitaano two mm. hee. balonda spend money eh, atenga nakyo eh. abalonzi eh. tujira ku table ah, ah. tamale tejira ku kubanga Uganda nezikanot bana abategedde nti bawanguddwa hmm. bagenda kufuna excuses hmm. wetwaviriddewo nga akabokisi kabadde kajjudde bano beejenti betwaleseewo babaguze ofune n'abakuga why do we get confusion lwaki tuga mukiro nabaga nti amawanga gonna gayigira kubibaddewo nigeria bwe yafuna biafula mu nkaaga mu mwenda mm. nga abayibo baga nti mutusosola amaje gajuddemu mm. baagamba nti pulezidenti bwaba omunoozana vaisi musabuzana mm. pulezidenti omunoozana bwamalako emyaka gye mm. pulezidenti addako olwo political parties mm. zireeta basabuzana uhuru kinyata is healing the country president yabagamba mu bbiri musanvu nti tewali asukumu mwenna mwagala buyinza create many jobs constitutionally prime minister second deputy prime minister and to accommodate people but baga lukwela bamu this is what they are doing in kenya now mm. eh? buli nse ya lieba demu obu zivu ina solution ukuja kofiba na uganda bata itigira ku history to why do we build mm. a situation ya manja mshika ya gama anti history does not repeat itself fools mm. repeat mistakes rather fools did in the past mm. fe batugamba nti no mupolitical science bakuga nti usually does not repeat itself a similar situation emerges with different key players mbakuba mba parliament amali betugenda okubeera nabo ah, kam um, um um bobi wine toyogete sobola kubangula mukwano ah ah bobi wine tali kumukwano nebesije ah, era eh, kakati kumanyirwa ki mugisha muntu yazze mugisha muntu waliwo ekiwayi kinene nnyo ekigenda okuva ewa besije why besije akakotyo kabadde akola kakukwasa tumukunde party Eh. anti gwe kasokiriza tumukunde n'ayimirirawo nti esolo kandidate w'ebibiina kakodyo kebasalira bobi wine kitegeeza this is going to be the defacto leader yasikidde besige aa gye baagala kukola nti tutuule wamu naye gwe njagala nkubuuza ebasitdown siriasire nti bwemuba mutudde ne besige ne mugisa muntu ne bobi wine who is the odd man out odd ee eh. bobi wine yes kuba bali bootandika okukola vendayama noga nti eki kino bakinano bakinano obwayi teyina kyalina kakati abagende mwalabe bano eimu yaabwe eri eki mugisa muntu singa nze mulaba mugisa muntu otuko baka twenaalemu nembabazi wy hmm. yavaamu bali ababbi be bamulwanyisa nga mwana muto nebaleta engatto z'oludda olumu nebaleta enyonyi z'emivumba nebadira abamaje nga bamugamba nti yajawo ne sente za sida saleze yali ataddemu abajasi okgenda ne bamusaba hmm. man hmm. mugisa muntu kuba agenda mu nsiko bonna ani ayina ani yali ava mu affluent family nga mugisa muntu mugisa muntu zifuture was assured kitawe muntu yera yali wa upc wamaanyi nnyo so with this degree mugisha muntu to find a job a good job in the so UPC government ni haba ana babamu kuba ni mbaba zini babamu kuba nani nze mba kubie zina gano kusurumu Paul Mwiru haba people power gobali rambukule mbeza hey. ya genzo wa mungu anti bonna grupu ya genda karuhanga ya genzo wa mungu chigu ka mungu na yagala kuwa satu mkunde bebe ku uh, eh, uh, eh, uh, uh, hey, hey. anti kasoko kiliza nti vesiji kasadi pia kiliza ntuwa kila vesiji besi yafuka de facto leader besi yasobola kugaba ekintu eh hey, gwerozo eta kitegera nti afuta 5 years na bana babade bamuwa sente ababbi abali mu government mu 7 sente yaze kuteko nabaga nti kwa mtu wetegerera omwana abajoka kusomera nga agula kabalagala nabagamba nti ansaba simuwa ne musirika kati naba wanti anga temunsabi ya ina kaba ne kitabe kasawa nike koti wa gulunga tasobala kuatamu na atakuatamu sente zibaze muweddeko nabagandi kasofunyi kasoba ngo house galo omugagga yakubira emmere tomufunyisa lubuto funyisa abalala kubajja kubira staka mukaziko besi yakasamu seven yakutte ku sente nakwata ku sente two important issues one museveni has hit hard on government mafias they are pelking ekitegeeza president museveni bamafia agenda bawanga singa ina media they are pelking Museveni is calling. Hayiri, unu corruption. Leto babi wandika ku. Wee. Ready paper ye wandika yu ni baji wa sende. Kubabu nina. Bafu. Tiba na basajiba. Omusajia ya kugambi. Ngeda kasa asanya nyoru waliru. Omusajia ya kugambi. Kwa akaunti za mwe. Tekuli ataweza hako dola chukumi. Mm. Na imu tuwa chifu abaziba chimira. Mm. public fewe mirundi fewe ayogerako abana bange bali canada mm. nene bwetali badde roko down mm. singa tebasoma mm nokubajjayozalimbuze yomukuba sirevuzi ono master yazze kanga kyebamukoze mm. kyebamukoze omusajja yabagambye naye ddala mirundi ayinawo ekikola futi bwemuba mugoberera nakyo justice mm. compensate mirundi omusajja nabagamba nti we told you mm. and what were you saying mirundi is an idiot do you know what an idiot has done to you obalibuli obujozi bwabwe hmm. a person with masters degree nti amu idiot hmm. nkabatera museveni yatera mafia yagishanshabaza hmm. museveni yatera mafia mumuterera engalo museveni yatera mafia yagibinga badduka buddusi kamba kuba enkuŋŋaana zaabwe oziwulize okala kati bagenze bagenze mu zoom abasajja abakulu ne mudda mu zoom mu gwanga lya mwe mulabamanyi nga akasajja akabanyenya kali bwe kati tamari zoom ye nkola ye lwa lero eh, we mulembe kati be kukumye we should we, we, we are testing mm. we have the best in uh, intercontinental luli basekerere ya president mm. mbaka president kaina gundi ntono mm. but for us we can sit and communicate photo of us eh, nga nga ne nze mbabu nyabantu abasomera bwerere mm. bale so muyindi simenye yavudde oba yabakoledde byo nabali ya milioni 3 mu 5 mm. bale ta ku mu Canada nabali ta abayizirayiri waliwo minisi ya jene chuma ya chije South Africa how can you run away from a wound a satellite kubanga waliwo musajja yatu omuntu kati abamu malizisha omwezi ne guvayo mm. nagandi katonda ndaba nadduka nga yalonza nti yekweka omwezi haw gentlemen eh, kuba temuli mukazi temuli mukazi mubabbi abo temuli mukazi bona bagentlemen gentlemen eh. how do you believe that you run away from a satellite how will you run away from me when i know i get information prior mm. to what you are doing you tested zoom on saturday eri eri eyaliwo yakubwa <laughs> abaabagambye babagambye nti abijjawa setirayiti toyinza kudduka mwezi noga nti kanekweka enjuba bano muzeeyi babadde bamugulira ebyuma janga era oyo omusajja wabagamba but this is a modern russian made spinate sirugambo lwaffe abasajja babakoledde omusajja nebonga kakake mwatujogadde naye oba nentw eyapusi naye akkiriza nti bamujoga hmm. ntw eyapusi naye yage nti mutujoga naye kyamulumye hmm. omanyi fe batugamba nti omusajja agenda nayiga embizi ey'omunsiko hmm. nagenda nembwaye na mbizi ya musika te igika hoko mm. negende rume mbwa na ijiruma nevenchi wale mbwa na ijova pa wale e ina manjo kafe kwe yes mm. bubatu uke waka mbwa ya gendo ukulaba ngabazo kuyoza ayoza yese hoko baizi vulijoti babi ila unga semisu nga sobu gabi gabi mm. ah mbwa na itachikula langechi kuru nebu ama na ya gendo ukulaba ngumutuwe bagututi lega hmm. nti uko mtulu mungu lio lumusikulia mm. yagenda kulaba ngi kisambi baki tuti mm -mm. Hmm. kisambi techinku watako yagenda kulaba ngu mkono baku tuti mbwe buami mm, ebyo sibi yange enuni ne bagirwanira ngaera babweti mm. naye embwa yakola olutalo ngaobulenge babutwala eh, eh, embwa temuyinza kubba nemubba nakatunda komulwadde mudwaliro nemudda sente za covid temusobola nemudda bannamwe nemubagalira mu isolation centers embwa embwa ejja kulwanira obulenge enuni mugitwale eh. naye obulenge embwa erwanira ku bulenge mm. yes. Mm. so what the president is doing is coming the situation mm. bano mweneme kuluguza nti mm. okuleta bazali okuleta bagundi okuleta bani kakati yu mwana guna mugamba mm. ye time yewe deko wow. balamu balamu we end up in prison what are they saying bargari boiche baliko mm. nti kati oliaba buza accountability mm. kati balamu tamanyina kumanya bad blocker ya mugambi nti chuko kwa nti senti tebazimbo ya zeta mu box bamugenti zali mmeka mm, mwalimu milioni bilioni nanti aha kakati nakambu mbu confident gundi bili confidential tuina close eyawa eyawa eyawa anti kakati yegwe bakuba nina mugamba balamu nti balamu bagenda kukuba kubanga bweche bakola president wababuza sende mm. bafune jiri kitu kubasule mbuwa yawe bone baduka yone unya kati mbuwe gendo kunya yebalamu you will see many cases of people claiming that what that young man was giving them was different balina okuba balamu nkugambye ti people like kateesumba this woman gumugamba nti yasuula banka where does she get the audicity to stand in entungamu achange is running ne bitufu awe bitufu yaba jendo baba ee bitufu nkugambie nti they have they have they have strong rumors hmm. that they want to be eliminated assassinated nga president anabalaba era bakugambye mu meeting yawe bali zolovinzi hmm. nti because her days are numbered akulo akulo is providing security for these people kati bagenze mu politics tamale one omanye kitu taba kati esumba mu politics chamaria yako provoke them nti bebabba send they will reveal their masters chamaria yako kandi look at the parliament ngere mbakate esho betuka nti babine baddo look at the parliament ngere sava agenda bali eno look at the parliament ngere sana ba vuna ba muzi wa dr sera yes demo mtadom loze ku parliament ngere sava countries countries get leaders they deserve do we deserve this one yes naye ekyo tekijja kubeerawo anti kyenkubuulira kakati mumukitegeere nagamba abaana bange abaana bange baŋŋamba hmm. nti naye gwe ekikukoza obubi ojja kutuukisa nti oyagala nnyo museveni gwe tulabayo kibi kyonna kyonna kyonna nebaga kakati ayagala agende mukibiina naye bwogenda todda nonayagendewa bobi tajja kukomawo atadda mukibiina kirala alina kubeera muomu bajja kwekya amakagange nti namutwala kunkettera nowa dipi omukyala naye abeereyo teri kudda mabega museveni yagamba abanyarwanda nti ensalo tugigadde bwebyokya dont cross bag thats me naye nabagamba nti compare uganda to garden omusajja yasanga ensiko nagyokya which was easy burning the bush twasomanga bus following Hmm. natema amavunike nagalonda amavunike ogatema zibayika ziba yadi nyakwemu lwe lunaku mm. naye okukukula okujjamu olumbo eba yadi emukwemu because okukukula you must be very cautious nti olumbuku lwonna luweddeyo you plant then the weeding time kati abantu kyebatamanyi nti ate ku weeding time nga mulimu kasooli mulimu ebijanjaalo e, e, eh, eh, nimiro lweyetagisa neexperienced hand okitegedde baagula omusajja nga munyi wanjaga agende mumusiri gwa kasooli alimemu fikiriratyeverbd ah, kati anti kasooli mwali when it was dangerous kati yenjaga yati